Jo. Halo. Ah, mamaya naman yung Di ba? Oh, jalan naman si api? Ayan. Ayan. Oh, iya. Ayan, dahil bawal ang bata sa loob ng inasal, dito na kami sa labas. Ayan, si Happy na sa ilalim lang. Waiting. Ito si Happy. Ayun, si Happy. Waiting. Ayan, di ba? Pagod na si Happy. <laughs> LCB, Mami, and Joan. Hello. Yes, Skywalk tayo. Thank you. Dito ngayon tayo sa Skywalk. Ayan, Allenborg to other side. Going to SM. Ayan, nakapag-sold na yung aking mga Ginetti. No? Ayun sa unahan. Ayan, Pasko na po talaga. Uh, ah, maka once again. Ayan, nakagala na po tayo. Ayan, wow, sarap mamili kung marami kang budget. Wow, giant Christmas. Ayan, daming Christmas tree inside here. Yeah. Bis makabuta ka na ni ano, JD. Ay, ano, konti na lang. Okay lang. Pag-graduate niya, si okay. Payatot. Okay lang. Kaya hindi naman ako nag-exam, payat eh. Grade 10 lang ako tumaba eh. Hmm. ya andito tayo sa Jo, Ayan, maglaro na ito. Ah. Babaeng nahuling nagpapalit ng shoes sa mall. Yan po siya, kilalanin niyo ha. Ah. Huling-huli po ha. Ah. Nagpapalit ng shoes. Ayan. Kadalaw din si Tatang. Si Ate Sita naman. Ayan, ah. bigyan rin ang liwanag ang dalawa. Madalaw ah. na rin. Amém.